بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعينا اينما كنتم مرحبا بكم هنا في افتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر من منافسات بطولة دوري نجوم كيو ام بي ومن خلال مباراة ملعب ثاني بن جاسم هنا بنادي الغرافة الغرافة يستضيف النادي الأهلي في افتتاح مباريات هذه الجولة الجولة رقم أربعة في القسم الثاني والجولة رقم 15 في بطولة الدوري الأهلي يبدأها بمحاولة في الدقيقة الأولى أسرع أهداف في الدوري أسرع أهداف في الدوري في اللقطة الماضية أحد من لمح البصر أسرع من الكرة الماضية يسجل فيها الأهلي ويعلن النفسية التي وصلت والاستلام أميد ومونتوريو الله الله الله الله الله أميد بالكرة الرأسية والمحاولة بعد ذلك بأقدام مونتاري وبالقدم اليمنى مبكرا جدا مبكرا جدا يا الله تونا تونا ما بدينا تونا حتى ما قلنا بسم الله والأهلي يسجل أسرع أهداف بطولة الدوري